أنني سأتوجه إليكم مباشرة من زاوية أو من وجهة نظر آه، آه، طبعا المنهج الفكري والانتماء الفكري الذي آه، يتجسد في في كتابي وهو المنهج او الفكر الماركسي اتكلم بصوره مباشره بهذه الطريقه بخلاف الادوات عامه التي يعني هذا ياتي بصوره غير مباشره فسيكون هنا بصوره مباشره. فخليني اذا بالتالي آه، اؤكد على يعني كيف يتميز التحليل النفسي كما يتجلى آه، في هذا الكتاب عن يعني انواع اخرى من تحليل الأحداث اللي نحن فيه إذا وقد بدأت من يعني مقولة أولية وبديهية آه، لماركس موجودة في في ماركس آه، في كتابات ماركس وإنجلز منذ بداية تكون ما يسمى بالمادية التاريخية يعني التحليل المادي للتاريخ وهو يعني طبعا لن لن آه، انطلق من مبدا ان الكل هم كل يعرفون ما ما معنى هذه الكلمات فسأفسر فتحليل المادي للتاريخ يعني آه، تفسير للتاريخ آه، بربط مجرى التاريخ بالتطور الاقتصادي والتركيبة الاجتماعية التي تميز المجتمعات ف يعني بهذا المعنى العام آه، يختلف هذا الفهم للتاريخ عن مفاهيم للتاريخ آه، تتوقف عند سطح الأحداث عند دور الأفراد عند آه، مجرد سرد للأحداث وكأن التاريخ يعني رواية اعتباطية بشكل ما أو يفهم التاريخ كانعكاس لافكار و, و... و... وليس وليس اعمق من من مجرد افكار فطبعا المنهج الماركسي الماديه التاريخيه آه، لا تنفي دور مثلا الافكار والايديولوجيات في في في التاريخ انما الايديولوجيات والافكار نفسها تخضع لتحليل آه، آه، يبحث عن عن جذورها عن الاجتماعيه عما تمثله من من مصالح او عن طبيعه الرؤى الاجتماعيه التي تعكسها والمصالح الاقتصاديه التي تعكسها تلك الافكار يعني هذا بوجه فعندما نكون إذا ظاهرة كالانتفاضة العربية الكبرى أو الحراك الثوري العربي الذي بدأ كما تعلمون في ديسمبر 2010 انطلق من تونس و يعني للتاريخ في مدينة سيدي بوزيد وب عندما قضى آه، محمد أبو عزيزي على على نفسه آه، يعني احتجاجا على على على بؤس ظروفه فعندما ننظر إلى مثل هذه الحالة من وجهة نظر ماركسية بالتالي لن نتوقف عند آه، ما رأته وسائل الإعلام من آه، ثورة ضد الاستبداد وثورة ضد بن علي وثورة ضد حسني مبارك وكأن العملية تقتصر على على هذا الجانب بل سنبحث عن ما هو أعمق ولابد من أن يكون هناك شيء أعمق من ذلك لأن العملية اتخذت آه، آه، آه، نطاق وبعد واسع جدا وبدأت من بلد بل من منطقة بل من, من, من مدينة صغيرة نسبيا في, في, في الوسط التونسي وامتدت لتشمل منطقة بأسرها كافة البلدان العربية فهذا يشير إلى إلى وجود بالتالي شيء أعمق بكثير من مجرد حادثة سياسية أو كما قد يحصل لو لو أحيانا قتل إنسان شخص آخر ممكن يصير في فورة اجتماعية بحي أو أو أي شيء لا يعني واضح أن هناك عملية أعمق بكثير جرت وهذه العملية بالتالي تدخل فعلا في نطاق آه، يعني الثورة بالمعنى العميق للكلمة لا بل يعني إذا نظرنا للامتداد العربي آه، من الواضح أننا في آه، في في بداية مرحلة ثورية أو عصر ثوري وسأعود للتسمية بصورة أدق بعد قليل. فإزاء مثل هذه الأحداث كان تحليل يعني ماركس وانجلز وتحليل آه، من من اولويات كما قلت من بديهيات حتى الماديه التاريخيه ان ترى الثوره كنتاج لتناقض بين تطور القوى المنتجه وبين التركيبه الاجتماعيه آه، علاقات الانتاج آه، البنيه السياسية الدولة التي تحمي علاقات الإنتاج المذكورة والتي تتناقض وتعيق آه، آه، آه، تتناقض مع تطور القوى المنتجة وتعيق هذا التطور فعندما هذا التناقض يصل إلى مستوى عالية من الاحتداد تنفجر يعني تخلق ظروف الانفجار الثوري التي تدشن مرحلة من التحول الاجتماعي الذي يأخذ طابع ثوري يأخذ يعني أشكال مختلفة إلى وصولا إلى يعني آه، آه، إما طبعا تكييف العلاقات الانتاج والبنى السياسيه مع احتياجات تطور القوى المنتجه او قد يحصل ذلك ايضا آه، آه، يعني انهيار المجتمعات المذكوره لانه ليس من آه، من حتميه في في في الانتصارات او في التقدم التاريخي بل يشهد التاريخ احيانا ردات كبيرة و و و و وانهيارات كبيرة فالعملية مفتوحة لكن يبقى أنه التناقض يعني بالتالي لابد أن ينفجر بشكل أو بآخر في آه، في آه، وقت ما فلو انطلقنا من هالمقولة وحاولنا نبحث هل ما جرى ويجري في المنطقة العربية آه، يتعلق بمثل هذا التفسير ف للبحث في ذلك علينا أن ننظر في موضوع يعني تطور القوى المنتجة على صعيد المنطقة وهل هذا التطور معاق حسب المقولة النظرية يعني حكينا عنها ولو وجدنا ذلك فنكون قد أكدنا يعني جزء من المقولة من المعادلة ويكون علينا بعد ذلك أن نبحث ب يعني ما هي العوامل التي تعيق هذا التطور فالكتاب ينطلق من بالتالي من هذا هذا هذا البحث يعني. وبالفعل و يعني لو قرأت الكتاب ممكن تشوفوا يعني هذا شيء مثبت ب البحث بالمعطيات والأرقام والجداول وإلى آخره وبناء ليس على أرقام سرية أو أي شيء بل أرقام رسمية جدا هي أرقام المؤسسات الدولية حول المنطقة العربية نجد أن المنطقة العربية مقارنة بكافة المناطق الأخرى في أفريقيا وآسيا طبعا نقارن ما يمكن مقارنته لن نقارن المنطقه العربيه بأوروبا وضع مختلف تماما بأمريكا الشمالية فمقارنة بسائر مناطق أفريقيا وآسيا نرى بوضوح أن المنطقة العربية تعاني ومنذ عشرات السنين من آه، آه، معدلات نمو اقتصادي أوطى بشكل واضح أكثر انخفاضا بشكل واضح من سائر المناطق آه، لا بل يعني معدلات نمو منخفضة جدا بل كانت خلال آه، حتى فترة السبعينات والثمانينات آه، تكاد يعني بالمجمل على امتداد العقدين تبقى عند مستوى الصفر ان لم يكن حتى ادنى من الصفر بمعنى لما طبعا مقارنه بالنمو السكاني يعني هنا اقصد النمو الاقتصادي او نمو ما يسمى بالنتاج آه، المحلي الناتج المحلي الاجمالي مقارنه بالفرد يعني مقارنه بحجم السكان فنرى بالفعل مراوحه في المكان ان لم يكن تراجع عبر عشرات السنين و, و بسبب انخفاض معدلات التنمية طيب فكيف يؤدي ذلك إلى انفجار ثوري آه يؤدي ذلك إلى انفجار ثوري من خلال النتائج الاجتماعية يعني مش طبعا مش الاقتصاد بذاته بيفجر ثورة بس الانفجار يولد حالة اجتماعية التي تؤدي إلى الانفجار وهذه الحالة الاجتماعية واضحة جدا أيضا بتحليل المنطقة العربية أعلى مستويات البطالة العالمية كانت في هذه المنطقة من العالم خلال عشرات السنين الأخيرة يعني خلال 40 عام الأخيرة كانت المنطقة العربية تتميز بأعلى معدلات البطالة في العالم وهذا هنا يعني لب المشكله اذا اذا اذا جاز القول انه البطاله هاي اللي هي المرض او المشكله الاساسيه التي تعاني منها مجتمعاتنا هذه البطاله هي ناتجه عن انخفاض النمو الاقتصادي يعني امرين مرتبطين بشكل مباشر لو هناك نمو اقتصادي آه، قوي يستوعب اليد العاملة ولا تكون وتكون البطالة منخفضة جدا فبالتالي نرى هنا من الأساس أن المعطيات يعني الاقتصادية والاجتماعية تؤكد وجودنا في إطار آه، المقولة النظرية الماركسية في تحليل آه، آه، الانفجارات الثورية الكبرى طبعا مش أي حادثة بس شغلة يعني عميقة جدا كالتي نحن إزاءها في المنطقة العربية فيبقى السؤال عندئذ عن سبب أو ما هو الذي يعيق تلك آه، التنمية وهنا طبعا علينا أن نجد إجابة إلى يعني تفسر الانفجار في منطقتنا يعني أي إجابات عامة ك الرأسمالية طيب الرأسمالية موجودة عالميا مش موجودة بس عند عند العرب آه، آه، فبالتالي مش ممكن يكون جواب هو جواب بهذه العمومية لا بل حتى لو قلنا هذا النوع الجشع وال فعلا المتوحش من الرأسمالية الذي أطلقت عليه تسمية النيوليبرالية يعني هذا النمط من السياسات الاقتصادية آه، الذي أطلقت عليه اسم آه، آه، أطلق عليه اسم النيوليبرالية حتى هذا أيضا لا يميز المنطقة العربية عن عن غيرها لأنه أيضا فرض على النطاق العالمي يعني, يعني نحن دخلنا منذ 30 عام بعصر النيوليبرالي على يعني أطلق عليه أيضا تعبير العولمة على النطاق آه، العالمي فلابد من فهم ما هو الخاص بالمنطقة الذي يؤدي أو الذي أدى إلى أن يكون الانفجار أن إلى أن يشمل الانفجار كافة بلدان المنطقة وفي الواقع ما فيش بلد عربي واحد تقريبا ما عدا يعني دويلات آه، من الصعب أن يطلق عليها اسم بلد يعني زي قطر أو الإمارات المتحدة آه، يلي آه، آه، يفترض بان فقط 15% آه، من سكانها مواطنين وما عدا ذلك اجانب يعني دويلات كرتونيه خالص من من صنع الاستعمار البريطاني يعني عدا ذلك ما فيش بلد من من موريتانيا او المغرب وصولا طبعا الى سوريا العراق شهد تحركات مهمه البحرين الى اخره يعني من المحيط إلى إلى إلى الخليج كما كان أو لا زال يقال التعبير القومي المشهور ما فيش بلد عربي واحد يعني لم يصب بشكل أو بآخر بالموجة وإن بدرجات مختلفة بالتأكيد يعني لغاية الآن هناك ست بلدان آه، عرفت انتفاضات على مستوى كبير وهي تونس، مصر، اليمن، البحرين، ليبيا وسوريا آه، آه، وهناك بلدان أخرى عرفت تحركات وحراك جماهيري آه، على مستوى أحيانا كبير وهام لكن لم تصل بعد بعد إلى مستوى الانتفاضة طيب ليه؟ ليه على صعيد المنطقة؟ هل هو مثلا فقط لأنه لغة مشتركة؟ هذا لا, لا يكفي العدوى الثورية لا تنتقل باللغة إذا لم تكن هناك ظروف ثورية فهون السؤال بالتالي ما هو المميز للمنطقة في تفسير هذا الانفجار وهنا نجد أن التركيبة الاجتماعية السياسية في المنطقة العربية لها سمات خاصة تميزها عن سائر بلدان العالم وهي تبدأ المسألة تبدأ أساسا من من من ما يمكن تسميته لعنة النفط علينا لأنها لعنة لأنها مصدر ثروة بس مصدر ثروة للأقلية الضئيلة ومصدر عذاب و... و... و... وتخلف ومشاكل كبرى للسواد الأعظم من الشعوب آه، العربية فالنفط وغيره من أشكال الريع تؤدي إلى تركز مميز تماما على الصعيد العالمي في المنطقة العربية لما يسمى بالدول الريعية يعني دول يعني تستمد قسم كبير من مواردها من الريوع من نوع شتى الانواع بس بصوره خاصه المرتبطه بالنفط والبترول والغاز آه، آه، آه، و يعني ترتبط بصيغ استبداديه شجع شجعت الامبرياليه على استمرارها ونلاحظ هنا الفرق بين تعامل الإمبريالية تاريخي حتى مع مناطق مختلفة من العالم وتعامله مع الدول النفطية حيث تم الإبقاء على أنماط اجتماعية وسياسية غارقة في في في في في, في التخلف في آه، بينما في بلدان أخرى مثلا إذا أخذنا البريطانيين حتى في مصر صدروا مؤسساتهم طبعا صدروها لمصر قبل ما يكون في موضوع ضخم في الهند وغيرها كان في تصدير للمؤسسات السياسيه لاحظوا ما فيش اي تصدير للمؤسسات السياسيه البريطانيه في المشايخ النفطيه بل ابقاء على على يعني آه، انماط يعني غارقه في في في التخلف لا تزال قبليه يعني مش بس سابقه للراسماليه يعني آه، انماط موجوده من من من من, من فجر التاريخ عمليا ف آه، يعني تطور لدينا دول آه، تتميز بتملك لعائلات حاكمة وهذا ينطبق على أنظمة الملكية كما ينطبق على الجمهوريات والرأي العام لدينا أو يعني ما بعرفش مين بس إنه مسألة شائعة اخترع تعبير الجملوكية الجملوكية للإشارة إلى الخلط او هل كون انه سواء كنا في جمهوريات او في ملكيات نجد عائلات مالكه وتملك آه، للدوله فهذا الواقع يؤدي الى تطور نمط من الراسماليه متميز جدا آه، راسماليه آه، قسم هام منها ان لم يكن القسم الاكبر بحسب البلدان يعني يراكم الثروه عبر علاقته بجهاز الدوله وبالحكم وليس عن طريق حسب النظر حسب المفهوم النظري للرأسمالية السوق وحرية السوق وإلى آخره طبعا هذا مفهوم نظري لا يصح في أي مكان في الواقع بس عندنا لا يصح أبدا يعني عندنا المصالح الكبرى مرتبطة بالعلاقة بالدولة مباشرة إن لم إن لم تكن أصلا من آه، من من يعني أبناء الدولة نفسها أبناء العائلة أبناء النظام الحاكم فهذا يؤدي ايضا مع عدم الاستقرار مع الطابع الاستبدادي للانظمه مع آه، اذا جمله من الامور الاخرى لن ادخل بالتفاصيل آه، الى انه حتى يعني الراسمال الخاص بشكل عام الذي لدينا يتوجه بقسمه الاعظم الى توظيفات آه، يعني تسعى عن الربح السريع آه، يتوجه بصورة الأكبر إلى المضاربة العقارية وغيرها من أشكال المضاربة آه، التجارة المشاريع السياحية لكن يعني في إطار آه، من البحث عن الربح السريع ولذلك نرى أهمية نشاط البناء عندنا على حساب الصناعة وغيرها وهذا البناء ليس تعبيرا عن ازدهار اقتصادي بل تعبير عن هذا النمط من الرأسمال المميز للمنطقة فعندما ننظر لكافة هذه الشروط نرى كيف أن النيوليبرالية التي هي آه، تقوم على مبدأ الأولوية المطلقة للقطاع الخاص وعلى آه، القول بأن القطاع الخاص هو محرك أي يجب أن يكون هو المحرك الرئيسي للاقتصاد هذه النيوليبرالية تطبيقها في منطقتها العربية منذ عصور الانفتاح بدءا بالانفتاح الساداتي أدت إلى نتائج كارثية اقتصادية لأنها أدت إلى تراجع الاستثمار العام بصورة حادة حسب الوصفات النيوليبرالية وصفات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وغيره كان هذا ينبغي أن يؤدي مع تحرير الاقتصاد كما قيل إلى تعويض عن ذلك بكثافة بالاستثمار الخاص فنجد أن هذا لم يحصل أبدا والمحصلة أن الاستثمار العام يعني معدلات الاستثمار في المنطقة العربية منخفضة جدا بالمقارنة مع المناطق الأخرى آه، في آه، حتى في في افريقيا واسيا كما ذكرت وهذا مفتاح الازمه الاقتصاديه التي نعاني منها. معنى كل ذلك اننا ازاء ثوره اعمق بكثير من حسن مبارك وزين الدين آه، زين العابدين بن علي او علي عبد الله صالح او او او, أو حتى معمر القذافي و او بشار الاسد آه، آه، نحن إزاء شيء أعمق بكثير مشكلة أعمق بكثير ومشكلة مزمنة وما وهذا يعني أننا لسنا أمام ثورة ناجزة كما يحلو للبعض مثلا ثورة آه، يعني من يتصور أن خوص ثورة 25 يناير انتهت في 11 فبراير لا ثورة 25 يناير يعني 25 يناير بداية ل ما نسميه سيرورة ثورية طويلة الأمد وهذه السيرورة قد تستغرق سنوات عديدة بل ربما عشرات السنين ويجب أن نكون مهيئين لمثل بعد النظر هذا والنفس الطويل النضالي أيضا هذا في فهم أننا أمام سيرورة طويلة الأمد لن تتوقف سوى بإيجاد حلول جذرية تقدمية آه، آه، آه، تقوم على التغيير اجتماعي عميق وتغيير في طبيعة الدولة تغيير عميق في طبيعة الدولة وبالتالي في السياسات الاقتصادية بحيث يتم آه، آه، تخطي العقبة التي حالت دون تنمية أو طبعا لو لو فشلت القوى التقدمية في آه، في أن تكون بمستوى هذا التحدي التاريخي ف نواجه فعلا خطر ردة رجعية آه، آه، خطيرة قد تأخذ أشكال شنيعة جدا على صعيد آه، منطقتنا فيجب أن نكون واعيين تماما للفرصة التاريخية العظيمة التي يشكلها الانفجار الثوري بدءا من ديسمبر 2010 وأن هذه الفرصة أمامنا والتاريخ يعني ومستقبل الأجزاء طبعا آه، آه، طويل فيما يتعلق بهذه السيرورة وأن آه، وأن هناك ما يكفي من شروط التفاؤل في هذا المجال لو نظرنا إلى طبيعة القوى التي تطفو على السطح طفت أو ظهرت في إطار السيرورة هذه إذا نظرنا إلى أهمية الحركة العمالية ودور الحركة العمالية الرائد في بالأخص في البلدين آه، الطليعيين في السيرورة الثورية وهما تونس آه، ومصر إذا نظرنا إلى حجم وأهمية آه، الحركة العمالية المنظمة في تونس اذا نظرنا حتى إلى إلى ظاهرة ك التصويت لحمدين آه، آه، صباحي في آه، الدورة الأولى انتخابات الرئاسة في مصر وهي تصويت معبر عن البحث عن شيء لا فلول ولا إخوان وعن حل تقدمي فإذا نظرنا لكل هذه الأمور يعني نفهم أن هناك فعلا معطيات تسمح بالتفاؤل يعني شرط أن يكون طبعا التفاؤل إرادة بمعنى أن يقترن بالنضال من أجل تحقيق آه، آه، آه، الإمكانية التاريخية المتاحة طيب هذا يعني بوجه عام المنطلق وأنا لازلت في المنطلق منطلق الكتاب ومنطلق التحليل وبناء على هذا المنطلق هناك تقييم ل الانتفاضات الستة التي حصلت حتى الآن تقدير ما نتج عن هذه الانتفاضات حتى هذه اللحظة أو حتى آه، آه، لحظة الانتهاء من تحرير آه، الكتاب قبل أشهر قليلة تقييم لذلك تقييم لطبيعة السيرورة الثورية وأيضا تفسير الأنماط المختلفة للانتفاضات أيضا انطلاقا من التحليل الماركسي الذي يعني بخلاف الفكر السطحي جدا الذي يقول مثلا آه، آه، والله المصريين يعني عرفوا حافظوا على آه، نضال سلمي والسوريين اخطاوا في حمل السلاح ولا الليبيين اخطاوا في حمل السلاح هذا فهم سطحي جدا وكأن الأمور يعني إرادات لا نفهم نحن أنها طبيعة المسار الثوري في كل بلد تحدده طبيعة الدولة طبيعة جهاز الدولة طبيعة التركيب الاجتماعي إلى آخره فهناك فرق بين حالة كالحالة المصرية حيث هناك عمود فقري للدولة هو المؤسسة العسكرية آه، آه، له استمرارية تاريخية وهو أهم من شخصية الحاكم والحاكم أفرز من قبل المؤسسة وتمكنت المؤسسة أن تتخلى عنه وتتنصل منه عندما أصبح محرجا ففي الواقع 11 فبراير طبعا نتاج التحرك الشعبي العظيم لكن انقلاب عسكري فنيا وتقنيا ما حصل 11 فبراير انقلاب عسكري واستيلاء المجلس اعلى قوات مسلح على السلطه بكل شكل اشكال الانقلاب العسكري بلاغ رقم واحد بلاغ رقم اثنين الى اخره. طيب والفرق بين هذا وحاله بلدان كسوريا وليبيا حيث اعيد تركيب الدوله آه، جهاز الدوله وبالاخص الجهاز العسكري بشكل جذري من قبل العائله المجموعه الحاكمه بحيث صاغت جهاز يعني هو بمثابة الحرس الخاص للحكام مرتبط بالعائلة الحاكمة بروابط ال الـ سواء حسب البلدان القبلية الطائفية الجهوية إلى آخره وطبعا الامتيازات المادية وبحيث أنه في مثل تلك البلدان لم يكن بالإمكان أن يحصل سيناريو تونسي أو مصري وتتخلى الدولة عن عن رأس السلطة بل رأينا الدولة يعني تتصدى وبعنف شديد للحراك الثوري مما أدى وبشكل حتمي إلى ال ال ال يعني الحرب الأهلية وهي طبعا يعني نكاد ننسى أو يريدنا البعض أن ننسى أن تاريخ الثورات ليس ثورات سلمية هناك بعض الثورات اتخذت اشكال سلميه ولكن هي في الواقع تبدو استثناءات اكثر ما هي تبدو القاعده بينما العديد من الثورات منها الثورات العظمى كالفرنسيه او الروسيه او غيرها آه، آه، ادت آه، بشكل بعد اشهر الى حروب اهليه واحيانا حروب اهليه طاحنه وهذا ما يجري في بعض بلدان المنطقه. طيب فهذه اذا يعني بشكل ملخص بعض السمات الرئيسيه للتحليل وكمدخل للنقاش وأترك الآن المجال للنقاش وشكرا